Mbola faly miarahaba anao ny tokantrano manaraka ny ah, meteontsika ny ah, sary azy tamin'ny ah, zanabolana nitoetra hatrany ny avaradraza tamin'ny ilany atsinanany anosy iny izay somary maimaina aloha izy amin'ny ankapobeny fa na izany na izany dia namafinitra mangatsiaka dia mangatsiaka tokoa taty amin'ny Afovoan-tany izy ny ilany atsinanan'i Anosy. Ho an'ny rahampitso dia mbola hadimanana amin'ny toerantrano aloha izay fa manomboka ny andron'ny alakamisy kosa indray no mihalefy tsikelikely izay mankany amin'ny faran'ny herinandro ary ao anatin'izay dia miandry zavona indray izany amin'ny faramparan'ny herinandro ho an'ny afovoan-tany iray manontolo. Ny maripanantsika ihany koa dia hisy fiakarana kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanana mankany amin'izay faran'ny herinandro izay hatrany. Ary toy izao ny toetr'androntsika ho an'ny rapiso, vao maraina dia misy ny orana malefaka ho an'ny faritry ny Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana, torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratry ny faritry ny Vatovavy. Manerika ny andro any Alaotra Mangoro, ny ilany atsinanan'ny faritr'i Sofia sy ny ilany atsinanan'ny afovoan-tany iray manontolo, ny any amin'ny ilany andrefan'ny afovoan-tany kosa dia misy ny zavona vao maraina ho an'ny rapiso izay ny ambiny maina tanteraka. Ny andro any rapiso tolakandro dia. Iraika amby roapolo degre vao vinavina ho an'ny faritra Analamanga. Ny ilany atsinanan'ny Anosy tsy dia misy fihetsehana firy amin'ny ankapobeny satria dia eo amin'ny dimy amby roapolo, fito amby roapolo degre eo ny ambony indrindra ao anatin'izay. Raha ny andron'ny zoma kosa indray aorian'ny zavona vao maraina ho an'ny afovoan-tany dia maina hatrany aloha ny andro, izany saika ny tapany avaratra atsinanan'ny Anosy no mandrahona izay mety Arahina orana malefaka ny amorontsiraka ary hierikerika kosa ny ilany atsinanan'ny faritr'i Sofia sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro any izany ny maripana vao vinavina. Ao anatin'izay dia tsy dia misy fiovana firy raha mitaha amin'ny andron'ny alakamisy aloha izany ho an'ny afovoan-tany fa ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana no nisy fiakarana kely izay maripana izay ho an'ny faritry ny